Hello, apa khabar semua? Dalam video ini saya akan terangkan cara kita gunakan OBS Studio untuk tujuan rakaman video. Kita tahu OBS sangat kerap digunakan untuk tujuan streaming. Sebenarnya ia boleh digunakan untuk tujuan rakaman juga. Terutamanya kalau kita nak rakam apa yang kita buat uh, di desktop kita seperti slide dan seumpamanya. Uh, OBS adalah satu alternatif yang sangat baik kerana ia percuma dan tiada watermark. So pergi dulu ke OBS Studio, website OBS Studio, download versi uh, mengikut komputer anda. Kalau Windows, download versi Windows. Yang ni saya tengah tunjukkan, yang saya paparkan di sini adalah versi Windows. Anda boleh download versi-versi mengikut uh, operasi anda lah. So, um, bila kita dah install, kita akan nampak screen macam ni. Nampak macam susah nak nak guna tapi sebenarnya sangat senang. Uh, konsep OBS Studio adalah setiap scene ni kalau kita nampak di belah sini uh, ah, adalah apa yang kita akan paparkan kepada penonton. So pertama sekali kita susun dulu apa yang kita nak, contoh background dan umpamanya. So akan saya akan namakan scene ini. So kita boleh namakan right click name kan contoh scene um, PowerPoint dengan kita boleh namakan scene PowerPoint dengan uh, webcam umpamanya So, namakan dulu scene. Senang kita nak ingat. So, yang ni ada powerpoint yang webcam. So, kemudian di setiap scene ni, dia akan ada sources. So, kita kena tambah. Kalau kita nak tambah background, image semua tu, tekan image. Okay, then kita boleh namakan uh, yang ni. Kita boleh namakan background umpamanya. And then dia akan tanya kat mana background kita. So, kita boleh terus carikan uh, background kita ni. Alright, kalau besar sangat kita boleh kecilkan. So apa yang anda papa di size ini adalah apa yang penonton akan nampak. So kena bayang sikit lah. So kalau nak nak cropkan sikit, tekan alternate. Tekan alternate, kemudian pergi ke bucu merah-merah ni. And then tarik kalau nak crop. Okay. Now, kalau takut gerak-gerak, saya nak nasihatkan kita tekan lock ni. So, supaya dia lock, supaya dia kita tak dapat gerakkan dia. Kalau tak, nanti benda tu asyik, asyik bergerak. So, tu satu bag kan dah siap. Kemudian, kita tambah pula. Contohlah kita nak tunjuk apa yang kita paparkan di skrin kita. Uh, contohnya uh, PowerPoint. So kita kena window capture. And then kita letaklah nama dia PowerPoint. Takut kita lupa. Sebelum kita ke window capture ni, kalau boleh kita kita letak slide kita dalam bentuk show dulu. So dia akan nampak PowerPoint show ni. Tapi capture method tu jangan guna automatic, guna Windows Graphic Capture. Nampak tak? Ah, dah lain. Tadi kalau saya tukar automatic, dia macam lain sikit. Yang ni yang betul je. Windows Graphic Capture, Windows 10 anda bergunakan yang ni. And lepas tu, ok. Ok, disebabkan site saya bukan widescreen, jangan jadi macam ni lah. Alright, tak apa. Kita kecilkan dulu kalau kita gunakan uh, OBS untuk rakam jenis slide dengan uh, webcam kita saya nasihatkan slide kita tu tak perlu widescreen sebab kalau widescreen nanti dia akan jadi panjang dan jadi tak berapa cantik so sekarang ni nampak tak dia screen macam ni so kita tekan alternate kita crop ikut size kita crop ikut size slide tu Okay, dah siap lepas tu kita tarik dia besarkan sedikit Okay, so nampaklah slide di tepi ni Nampak tak PowerPoint di atas background? So apa yang di atas tu dia akan tunjuk kalau saya tarik ni ke belakang tak nampak. So saya tarik ke atas akan nampak. Okay, sama juga dah siap puas hati kita lockkan dia. Kalau nak test kita boleh unhide, kita boleh check lah apa yang ter, ter, terlindung ke apa ke. So misal katalah sini kita nak letak webcam kita, kita hanya perlu tambah satu lagi kalau webcam kita guna video capture device. So video capture device ni mana-mana uh, devices yang boleh capture video kita boleh plug ke komputer kita kemudian biar OBS detect kalau tak kita boleh gunakan webcam yang sedia terbina dalam laptop umpama ni sekarang dah nampak muka saya. So bila kita dah ada webcam tu kita kena pilih dulu uh, webcam kita macam di sini. Pilih, lepas tu okey. Sama juga konsep dia, kalau kita nak size macam ni, kita kekalkan saja size macam tu. Kalau tak, kita Uh, kita kecilkan lah. Ataupun kalau kita nak crop sikit, kita boleh tekan alternate sikit. Kalau kita nak tarik sikit, crop. Rupanya ni lah. Nak memanjang sikit, ok kita crop. Letak kat sini. Faham tak? Terpulang kepada kreativiti anda. Kalau anda nak overlay something ke, ke webcam ni, kita hanya perlu tambah something yang transparent. Okay, kalau kita nak letak overlay, kita cari dulu overlay ataupun kita buat dalam PowerPoint tapi save dalam bentuk PNG. Okay. So, macam ni saya terus letak overlay loaded saya. And then di atas ni. So, saya akan kecilkan overlay ni. Saya boleh letak di bawah dalam webcam view macam ni lah. Ha, nampak? So, kita susun dulu apa yang kita nak tunjuk. Contoh yang belah ni adalah PowerPoint. Belah ni adalah webcam. Lepas tu, overlay. Contoh kita nak tambah teks. Kalau nak scrolling teks yang gerak-gerak tu, tekan je teks. Boleh type di sini. So kita boleh tambah teks kita. Right, eh, kalau nak tambah teks macam ni. Okay, kalau nak tambah teks macam ni, kita just tambah. Tapi kalau kita nak gerakkan dia, kita just right click kepada ni. Pergi ke filters. Tambah. Scroll. Okay, scroll ni maksudnya dia akan gerak lah. So kita boleh adjust speed yang kita nak. Okay, nampak tak teks sudah dah gerak. Okey, tu yang biasalah. Kalau anda nak letak eh, benda lain kat sini, contoh nak letak uh, gambar lain ke apa tu, terpulang. Atas ni nak letak tajuk, terpulang. Good. So, bila dah puas hati semua ni, bila semua dah okey, kita boleh mulalah tekan start recording. Lepas tu, kita buatlah pengajaran kita. So, kita pergi ke, kita pergi ke slide kita. Lepas tu, kita bercakap. Then, kita move ke, uh, kita punya slide, kita bercakap. Ini nak And then, bila dah siap, kita balik ke OBS bagi ada gap sikit untuk kita stop recording so bila kita pergi ke files show recording kita nampak recording kita ni so kalau saya play video tadi inilah yang apa yang saya akan nampak So anda boleh rakam guna OBS dengan senangnya. Kemudian anda boleh trim ke bahagian depan belakang bila kita tengah move tu. So kita buang trim uh, kita boleh buang bahagian depan belakang tu. So kita boleh upload ke YouTube untuk perkongsian bersama pelajar kita. So kalau anda nak stream ke Facebook Live, senang saja, Pergi ke facebook.com slash live slash producer. Anda akan nampak yang ni. And then tekan use stream key. And then copy stream key kat sini. Copy keseluruhannya. Pergi balik ke OBS dan uh, paste kat dalam ni paste kat dalam ni. Kemudian OK. Ini untuk Facebook. Kalau anda nak stream ke YouTube, boleh tekan ke YouTube. Sama juga. Pergi ke YouTube. Sign in. OK, Dan kemudian, barulah tekan start streaming. Boleh? Ini untuk fungsi streaming mana yang nak cuba streaming tu boleh cuba. Baiklah, itu sahaja tentang OBS. Kalau anda nak saya kongsi lebih lanjut tentang OBS, boleh tinggalkan komen anda di bawah tu. Bagi tahu saya apa yang anda uh, apa yang anda hendak ketahui. Dan saya akan cuba jawab. Um, kalau ada ada cadangan lain pun boleh tinggalkan di komen. Jangan lupa like juga video ini. Dan subscribe kepada channel saya. Terima kasih. Salam hormat.